8 days ng paggawa ng bahay bale naubusan na ako ng supply ng semento so mangyayari ngayon kukuha muna ako dun sa kwan sa mga semento ni tatay dun sa pinapaluan yung bahay ay ipapaluan yung bahay pala tara yun na nga wala na tayong semento at hihing, ay, hihiram muna tayo dito sa kwan hihiram muna tayo sa semento ni tatay yan dyan ah, loob lang yan ganda rin papagawa kasi siya ng kondito papagawa siya rito ng ah, sasakop yata dito tatayo ng kubo pero since wala tayong naubusan tayo ng simyento kulang pa yung pondo ito muna tira muna tayo so eto na nga eto na guys ito nga pala yung 250cc ko na naman Cruzy Classic pinalagyan ko ng kulong-kulong para mas mapakinabangan <laughs> hirap magbuhat lalo't nagbubuhat ako ng mga materyales eh, kailangan ko ng mapagsasakyan kapilitan pinalagyan ko na ng kulong-kulong tong motor ko 250cc ang Cruzy lakas saka kwan tipid din sa gasolina kahit na 250cc siya flashback. <laughs> Simula sa ganito, butas lang ninuhukay ko noon. Nagsosolo ako hanggang sa naging yan, bali huli nila ito. Ito kasi yung gagawing pwesto ni Mrs. Nagpahanda siya ng kwan. Bali itong hinahanda nila ay bali itong hinahanda nilang bakanting kwarto ang sukat nito is 4, 4 meters 4 by 6 yan gagawin yung pwesto. Ewan ko kung anong gagawin niya rito. It's either grocery store or kung ako lang tatanungin gusto ko computer shop sana eh kasi malapit dyan sa school tapos medyo tago maraming estudyanteng pupunta rito sigurado tapos ito na pasok tayo dito sa bahay ng kapitbahay para makakuha natin yung ginagawa nila yan, yan na yung firewall niya oh, bahay na katulad nung ako pa yung nagkukukay butas lang yan tignan nyo pitong araw pa lang yan guys bali nahuli ito kasi ito yun yung sinasabi ko sa inyo no, na puno ng pan mang, <clears throat> mangga tama yung ugat ng mangga kaya <laughs> trabador na pangit yan. Yeah, medyo natagalan sila pero yan nakaban din. <laughs> Nakaangat na rin. <laughs> yan, bilis na lang yan. Tuloy-tuloy na yan. At itong araw pa lang, tignan nyo ganyan na nagagawa nila. Oh. oh. Bilis. Later. <laughs> So, yun na nga guys. Oh, habol na sila rito. May feeling ah. nalalaglag na simento dumadagdag suporta na rin may ipon sa gilid ang kabol na dito sa likod please yan na guys ana buo na mukhang bahay na <laughs> Bali siya po pala yung kwan naglilid sa kanila yung foreman nitong bahay. Dalawang sa na lang yeah, dito bali nagkun na sila gumawa na ng tungtungan kasi mataas na hindi naabot ang nagkasintada Yan, bali ito yung pinto. Dalawang pintuan dito sa likod baling mangyayari kasing design ng bahay is itong likod niya is parang magiging harap niya na rin yung design niya nakatalikod yung bahay nangyari yun dahil doon sa nakaabang na pwesto doon sa harap kaya hindi na ako nagpalagay ng pintuan doon dito na lang sa likod nakatalikod na lang siya tapos dito may terrace dito tapos dito yung magiging kusina dyan kusina sa labas yung kusina namin sa kakainan tapos dito kung may budget pang matitira papagawan dito ng isang kwarto kwarto dito sa labas tapos yung matitirang space dito is ilalandscape ko to ilalandscape ko natin kakaroon ng banting space dito mga around kung siguro 3 meters din yung lapad hanggang dito sa labas tapos dito malalagyan dito ng garahe garahe dito tapos connecting door nandun dun, dun sa may nakaabang na pwesto gagawing pwesto yan tapos dito bakod na lang babakuran yan so bali may maluwang pa maluwang pa tong lote na matitira bakante puro landscape nandun siguro ang gagawin ko rito lalandscape ko to So okay guys, yun na nga. Bali, ito nga pala yung naging accomplishment nila sa loob ng walong araw. Ta. Yan. Bali, kun na lang to. Sa part na to, ang dalawang patong pa siguro, tatlong patong ng simento. Dito naman sa pader, sa firewall niya, nasa dalawa, dalawa pa yata. After nun, after nila makumpleto yung patong doon na, doon na sila kwan doon na sila simulang magbubuhos ng mga beam niya itong mga to bali inipit na lang yung mangyayari likod naman matataba naman itong bakal niya ito sa standard yung spacing yun na nga sabi nila hindi ganun ka safety pag yung inipit yung pader kasi lalo pag may lindol nakadikit mismo kasi yung pader doon sa may beam niya which is mas maganda sana kung may kaya yung iba sa mga building nilalagyan nila ng foam di ba nakikita niyo sa mga nagbi-video sa YouTube nilalagyan nila ng foam dito sa space para in, in case na lumindol hindi hindi ganong maapektuhan itong beam niya sa itong pader pero since yan na nga eto na andito na <laughs> ganun na lang nipit bali hindi na hindi naman ako wala naman second floor to eh slab lang siya slab tong taas pero slabin namin tong taas hindi na yero pero kung naman hindi ko na siguro papalagyan ng second floor niya baka deck na lang gagawin ko na lang terrace sa taas So, yun na nga guys. Bali, nakapang siyam na araw sana nila ngayon. Eh, hindi sila pumasok, may ginagawa yata. So, gagawin ko na lang, sinasabi nila mag-floor flooring daw muna sila bago kami mag-slab. Pagkatapos ng beam, tapusin nila lahat yung beam mag-slab. Isasabay na tong kan. Bago mag-slab ka ako sana, habang ginagawa yung beam, bago mag-slab, uh, ah, ayusin na rin tong flooring niya para matigas-tigas yung pag uh, papatungan ng tuhod lalo islab to buo hindi na ako magyayero buhos na lang kaya kailangan mafloringan so yung ginawa ko habang wala sila para dire diretso na rin yung trabaho kapag pumasok sila bukas at wala rin namang ginagawa ngayon yung tinatabunan ko na yung mga sinusubukan kong pantayin tong lupa sa loob yan ang yan yung na trabaho ko ngayong araw tinatabunan ko tong mga kanya ayun nilagyan ko na lang muna ng mga hollow block harang dun sa may haligi para hindi hindi malagyan ng lupa kasi magiging cause ng crack yun once na nagla, ah, nahaluan ng lupa yan hindi kakapit yung semento. ayusin na lang nila bukas yun, bubu, uh, tatabunan ko lang itong mga dapat tabunan ngayong araw para pan bawas trabaho bukas dire, para dire diretso na sila yun na rin nagabang na rin ako nung kwan paglalagyan ng mga tubo dito sa CR bali dito ito kasi magkakaroon dito bali kasi yung CR magkakaroon ng divider dyan dito pader na maliit magiging wardrobe to maliit na walk-in closet tapos dito yung pintuan pasok dito sa loob ng CR tapos itong kabila kwarto kwarto to eh gusto ni misis ng maluwang-luwang na kwarto kaya ganun mangyayari gagawin kong kwarto to bali ang sukat nito is 3 by 7 7 meters yung haba 3 meters yung lapad tapos itong natitira dito magiging sala bali yung kusina namin sa labas by the way bilis mabilis tong kwan mabilis tong mga trabahador 8 days lang to guys 2 weeks tiga apat na araw yung pasok nila may mga ginagawa din yata kasi sila so yun na nga guys hanggang dito muna sa araw na to ha ah. bali tatapusin ko lang itong mga tinatabunan ko pag medyo okay okay na yun na uwi na siguro hintayin ko na lang na ituloy nila bukas so bali update ko kung eh so bali i-update ko kayo kung anong mangyayari bukas parang ito na lang ito yata ang nila ito mga beam niya tapos itutuloy nila yun <clears throat> dalawang patong lang naman na yan eh tapos itong sa gitna is tatlo tatlo or apat ano kikita bukas so guys yun nga nga pala salamat nga pala sa panonood nyo dun sa mga nagdaang upload natin video natin habang dito sa bahay uh, ah, tuloy tuloy nyo sana kaming uh, ah, tuloy tuloy nyo sana kan supportahan tong channel ng misis ko So bali ako muna ngayon nag-vlog sa kanya kasi sa Taiwan siya. So bali ako yung nandito sa Pinas. Babantay dito sa project. So ako muna mag-vlog dito sa bahay na pinapatayo niya. So yun na nga guys. Thanks for watching. Bye.